Für euch Gottes schönen Gletscher, für die Gott, du schöner Wald, für euch Gottes Fisch im Wasser, Eiches ist nimmer keut. für die Gott, du sanfter Frühling, hast mal lang, ja lang schon gefällt, weil kommt ein harter Sommer, ein harter Sommer über die Welt. Fährt die Gott du Stadt Venedig, schaust so stolz und prächtig her, Führt euch Gott, New York und Shanghai, auf euch lauert schon das Meer. Führt die Gott, o Dorf in Bangla, überschwemmt ist bald das Feld, weil es kommt, a harter Sommer, a harter Sommer, über die Welt. führt euch Gott, Kuckuck und Enzian, führt euch Storch und Edelweiß, führt euch Pinguin und Robben, langsam schmilzt dahin das Eis. Führt euch all die tausend Wiesen, von denen nur kaputt Zeit weit kommt. Er hat der Sommer, er hat der Sommer über Welt. Unser Haus fangt an zum Brennen, wir müssen löschen, ruft der Kind. Aber die vom Feuer reich werden, stellen sie taub und stellen sie blind aber die vom Feuer reich werden, zündeln weiter nur fürs Gott, Und es kommt, ein harter Sommer, ein harter Sommer, übertwört, und es kommt, ein harter Sommer, ein harter Sommer, übertwört.